Bine ați venit, doamnă și doamnă, nu știu dacă mă vedeți pentru că Găbițul e retar și nu știe să focalizeze camera nici o fucking dată. Ai dat drumul la cameră. Bă, bă! Asta e ultima oară când o fac. Bine ați venit, doamnă și doamnă, astăzi... Ah, cumva ai camera... O să facem chestia asta fără cameraman de acum. Bine ați venit, doamnelor și domnilor, astăzi am să facem ceva ce n-am mai făcut până acum. De ce trebuie să stau ca un handicapat în poziția asta? Numai căcatul ăla știe, dar astăzi o să facem ceva special. Adică, nu știu, poate vă dați seama din titlu, poate că nu vă dați seama, poate că trebuie să tai gâtul și beregățile, incluzând gâtul, toate chestiile astea pistolul trag, nu tai, dar de fapt eu... De obicei am vinut cu De obicei ia vinul cu Bun, după cum știți, pe YouTube, în momentul ăsta, sunt niște trenduri, să le spun așa, extrem de retardate, care fac o grămadă de view-uri. Adică, e un căcat de Bine, mult normal sunt dăstea, cuțitei, da, care taie chestii, le bagi în foc, sunt roșii și tai chestii cu el. Ar trebui să nu mai fac așa cu cuțitul, că până la urmă s-ar putea să mă tai. Dar dacă mă dai ghiște, mai multe view-uri și un nou tren, poate fac un nou tren în care totul lumea se taie. Ar fi o proastă idee, dar tocmai am... Cineva sigur o face în momentul ăsta. Găbițul nu vrei să încerci tu primul? Ei căca de fier, Asta nu e cel mai mare foc, nici măcar nu știu dacă poți să-l vezi, așa-l vezi. Și practic faci căcatul ăsta roșu, tai chestii cu el. Dar, de ce să faci chestia asta că poți să-ți bagi joc de chestia asta? Cum am să fac, desigur, eu, în momentul ăsta. Și ce voi de ea prima oară? Mă fi pe găbit, Bun, deci mai întâi trebuie să dăm toate căcaturile astea la o parte. Acum avem nevoie așa, avem nevoie de, în primul rând, magicul cuțit frumos, noul frumos de 24 de carate cuțit super mega inoxidabil, super șmen, taie da, în pula mea. Pe lângă ăla, Găbițu ne faci prezentările? Uh, da, avem asta e tot. Ești retard să-mi bag pula tine. Și pe lângă toporul ăla de făcut pule în, nu știu, șnițele avem pistol. Deci, da. Pe lângă toate chestiile astea, pentru că avem o problemă mare și grasă, a trebuit să folosim o chestie super mega... Uh, nu știu dacă se face reclamă la căcatul ăsta sau nu, dar ideea e că e practic combustibil de brichetă care funcționează nu pe gaz și pe lichid, adică lichid de brichetă. Te-ai prins în pula mea, dăm foc cu asta, ok? Găbițu, ești din camera acum. Vedeți chestia asta? Chestia asta care arată efectiv ca ceva din primul război mondial aruncat. Uite, uite cum arată. Ok, casa lui gabițu e cea mai împuțită casă din istorie, dar... Mamă ce scârboasă e să-mi bag pula. Găbițu treci și curăță, îmi bag pula. Treci și curăță acum, treci și curăță acum. Treci! Păi deci, bun, după cum am spus, aparent cu căcatul ăsta de brichete nu merge. Dacă aș putea face cu... Două. Deci, putem folosi chestia asta nu știu dacă va merge. Să sperăm că nu explodează nimica, pentru că altă cameră nu mai am și nici alt show nu mai am, deci o să rămân și fără banii de la YouTube, pentru că nu o să mai am cum să filmez, și fără mâncare, pe care oricum n-am cum să o cumpăr. Deci, sperăm. Vedeți că se înroșește? Șmecher, șmecher. O să punem cuțitul acesta. Uite-l. Să-l punem, nu știu cum să-l punem de fapt, dar o să-l punem cumva. Maju. Mă ajung că se topește așa. Vamos, Ar fi frumos să pe făcea repede, am putut morți multi. Roșu, băte. Voi considera că este gata. E roșu! Îl bagi în apă și face, uite bine, face. s să de imi, lasă-i pace. Ai văzut? A făcut... Mai fac o dată? Bine, acum nu face fum, da. Deci merge. M-am prins. Da, mă, pula mea, știu cu camera într-o direcție, numai... Acum că sunt pe jos pentru că am un retard care filmează cu că și pula în tine și am mai filmat chestia asta în coața mea că nu știe să dea record. Deci, facem ca la țară, pentru că n-am foc în casa asta, nu știu cum să fac rol de foc în casa asta. Acum la asta, da, o să iau la și la fizică și la toate testele mele date, o să le folosesc ca combustibil, o să le bag în oală, ok? Apoi, o să punem uh, lichidul ăsta de brichetă, nu așa, dar o să-l vărs peste ca să-i apucă casurile alea. Uh, avem mai multe metode, că suntem șefi. Și nu mai dăm foc și mai avem cu gâna și chestia roșie, cu gâna și cu chestia roșie. Cum le așa puțin celorlalți, nu se știe, dar facem de cumva, nu? Te rog, spune că ai dat drumul la filmare de data asta. Deci, nu știu cum a funcționat căcatul ăsta. Mai bine dau drumul la geamuri de pe acum. dă În primul rând, nu știu cât de inflamabilă e chestia asta. Adică chiar nu am nici cea mai mică idee. Ok? Chiar nu am nici cea mai mică idee. Cât de inflamabilă e. Așa că, voi lua un test de-al meu. Îi voi face baie în căcatul ăsta, dacă pot să-l desfac, cumva, te rog. Uh. Bun, acum că avem, uh, dacă fac asta ce se întâmplă? Apare facem mai mult foc. Felicitări! Acum că avem aceste chestii... Căbițu, ești inutil. Mile-i pot... Facem focul de tabără, copii. Bă, nu arde așa rapidul. Mai am teste, arde-le. Bă, de capul mama. Oh, oh. S-a făcut negru în pizda măsii de treabă. Ce pula mea face acolo? Caut ce... Caut ce să tăiem, șef. Eu cred că am găsit. Ce ai găsit, mă? Cum adică ce Uh, Sprite. Bun, acum că avem un nu biți unde ai pus cola aia. Trebuie mă jur că te încin pe tine cu chestia asta. Acum că avem uh, cuțitul magic și roșu, după cum puteți vedea, e extrem de mega roșu dacă ești foarte atent, vom tăia niște chestii foarte importante. Mai întâi, un șervețel. hai, primul șervețel. U, uh, uite cum îl tare! Uh, uh, e flăcări! Uh, uh, cum mai sting flăcări! Baby, tu stingești tu, pula mea. Dar suntem pregătiți, nu mă faceți gri! Uh, de pula calului. Dăm foc la casă, frate. Bagă apă pe el. Șpau. Am stins. Te-am stins, drace. Acum vom face aceeași chestie, numai că cu această minunată sticlă de cola. Vedeți ce frumoasă e? Acum vom împunge. Mergi mă cu morții, mami. Aparent avem o problemă. Nu taie cuțitul, dar nu vă faceți probleme mai... Avem, avem o problemă, nu? mai avem două, ok? Mai avem două posibilități. Nu te mai dispera când bagă asta în apa ta. Mai avem o variantă, mai avem acesta care s-ar putea să funcționeze. Dacă dăm corect și îl încingem cu puterea minții. Minții! places, worn out Aparent, nici acest opor n-a fost de ajuns. Stați că mai avem! Dacă nici asta! Găbițu, ce ai făcut cu pistolul meu? De scoate foc! L-ai băgat în foc! era o parodie, da? Nu, nu trebuia să fie reală. Nu știu dacă scoate foc sau gloanțe acum, dar am să mă asigur că va scoate ceva în pizda mutii, cum știi tu de râmbă Ce se întâmplă, copii? Când ai cu un pistol. Practic este cel mai reușit test al nostru. În cutia asta de cola măcar nu e cola, e vin, ok? Ce se întâmplă când bagi un cuțit în foc? Și transformă un cuțit de foc. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. Asta e pistol de foc și scoate foc din foc. prevestigi ar fi frumos. Asta se întâmplă când bagi un pistol de fier în foc și tai cola cu el. Găbiți acum e rândul tău, bă, Haide! Spune-o! Du-te acolo imediat și spuneți că catul că altfel nu mai existi. Acum! Bine. de căca. 10.000 de like-uri și în următorul episod nu știu să citesc mai departe. Și în următorul episod voi tăia pe găbițul cu orice vreți voi în flăcări. Și asta a fost episodul de astăzi, știu cum vedeți, uh, ne vedem data viitoare, sper că nu, abar n-am cu ce, în pula mea deja am o groază de căcaturi, uh, mersi de like și subscribe. Dacă vrei să faci parte din legiune, mersi șeful, bag acolo, bagă clopoțelul la subscribe ca să știi, adică ca să se apară când dau laba pe YouTube și ne data viitoare, alpaca king! out. Și acum avem o treabă de terminat. Gabisu, unde ai zis că ești? Asta era cuțitul meu Carambit Steel Special. Asta era uh, uh, Betalex Level 45 din nou. Asta a fost episodul. Pot să-mi dau muie la foc la muie. Auzi? Cum adică pe găbițu? Ajutor șef! Urmați-mă că bătaia asta! interviu cu mine și cu băiatul respectiv, era mail, a spus facem ceva împreună, colaborare, chestii, nu m-a plătit, efectiv, frate, mi-a dat ideea de interviu, facem un interviu despre cum, care eu mi l-aș fi dorit atât de mult, dacă, dacă aș fi început să fac YouTube acum, mi-aș fi dorit atât de mult să știu ce am spus în momentul ăsta în interviu, adică sunt sfaturi despre cum să-ți faci...